تمام در غم از آب نه رنگش

azobejana tajdachku kitobdan no azobejana tajdachku kitobdan دیدیم مش عذاب شوم در غم است نست پرنش و جواب نست دیدیم مش عذاب غم تذاب من پرنش پر رگش لال هات